Lo siento. Una derrota más. Ahora con los ingobernables. Ah, no sé qué está pasando. Pero de esto se aprende. Es una gran experiencia. Todavía le queda largo este torneo. no nos damos por vencidos. Vamos a morirnos en la raya. Vamos a llegar hasta donde se tenga que llegar. Así es, el mexicano El mexicano, a pesar de las derrotas, siempre está de pie. Y así seguiremos, de pie, hasta el final de la competencia. 3年6ヶ月ぶりの新日本プロレス松江大会さっき3年6ヶ月前の大会をチェックしてみたんだけどさ中西学内藤哲也柴田勝頼組だってさ つまりここ松江のお客様にとっては今回が初めてのロスインゴベルナブレスハポンだったわけで俺も試合したかったな次は我々ロスインゴベルナブレスでハポン全員でここ松江に来ますよその時を松江のお客様楽しみに待っててくださいさてさて 次は明日の鳥取大会俺は会場へ行くのか行かないのかその答えはもちろんトランキーロあっせんなよアディオスまあ、あの広島で、まあ、まさかのね、1敗をしてしまったんで。 まあ、そこ初心に戻ってねこうやって内藤が来てくれることもサプライズだけど何よりも開幕戦で真田もイービルも来てくれた、まあ、言葉ではないねああやって姿勢でタイトル示してくれたから俺と武士はその彼らの、ね、サプライズに対してしっかり期待に応えるだけで、まあ、一つ一つ、まあ、まだ可能性あるんだろう